שלום. Здравствуйте. היום אני רוצה לדבר על אה, נושא אחד ספציפי, Я хочу сегодня поговорить об определенной теме. ולפני זה אני רוצה לקרוא שתי פסוקים, אה, שלושה פסוקים, До этого я хочу прочесть три э, סליחה. стиха. אה, הראשון הוא ביוחנן פרק 4, פרק 4 בפסוק 10. Первый стих это 4 глава Иоанна, 10 стих. השיב ישוע ואמר לה, לו ידעת את מתנת האלוהים, ומי הוא האומר לך, אה, תני לי לשתות, היית את מבקשת ממנו, והוא היה нотен לך מים חיים. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». והפסוק, ה- אה, שתי הפסוקים האחרים זה בפרק 7, И в седьмой главе э, д- еще два стиха. אה, פסוקים 37-38 ביוחנן. 37-38 стих. אה, ביום האחרון, ביום הגדול של החג, עמד ישוע והכריז, מי שצמא יבוא נא אליי וישתה. המאמין בי, כדבר הכתוב, נהרות של מים חיים יזרמו מק- אה, מקרבו. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стихи. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». אז בשתי הפסוקים האלה אנחנו רואים אה, משהו שחוזר על עצמו, וזה מים חיים. Мы в обоих этих местах видим какую-то определенную тему, которая возвращается. Э, это живая вода. ולכל אחד יש הבנה משלו מה זה אומר מים חיים. И у каждого есть свое понимание, что это такое живая вода. ואני היום רוצה לדבר אה, מה אני חושב לגבי הנושא Я הזה. хочу с вами поделиться моё- моим мнением. אז אה, נחזור ליוחנן פרק 4, Мы вернемся к четвертой главе. ואני אספר טיפה אה, מה הולך לפני שאנחנו נגיע לנק- לנקודה. И я немножко расскажу контекст. אז אה, ישוע אה, לוקח את דרכו לכיוון גליל, והוא עובר דרך שומרון, Иешуа идет э, в Галилею через Самарию. ושם, אה, סביבות אחר הצהריים, הוא עוצר ליד באר, כשהוא עייף, ו- וניגשת, אה, בחור, אה, אישה ניגשת לבאר כדי לשאוב מים. И в Самарии там э, он туда приходит э, в, пол, в полдень, и, э, подходит к колодцу, и туда же подходит другая, ж- э, какая-то женщина. ואז אה, ישוע אה, פונה לאישה ומבקש ממנה לשתות מהמים. Э, он просит у этой женщины э, дать ему воды попить. והיא פונה אליו בטענה כאילו, מה, למה אתה מדבר איתי בכלל? אני אישה שומרונית ואתה יהודי, יהודים ושומרונים לא, לא עובדים ביחד. Она ему отвечает, э, что <clears throat> евреи и самаритяне вообще не должны говорить друг с другом. Почему он ואז אני רוצה לקרוא מפסוק 10 עד פסוק 19. И Я хочу сейчас прочесть четвертую главу, де- 10 стих до 19. השיב ישוע ואמר לה, לו ידעת את מתנת האלוהים, ומי הוא האומר לך, תני לי לשתות. היית את מבקשת ממנו, והוא היה נותן לך מים חיים. אמרה לו האישה, אדוני, אפילו דלי אין לך, והבאר עמוקה, אם כן, אין לך מים חיים. ענה ישוע ואמר לה, כל השותה מן המים האלה יצמא שוב, אבל השותה מן המים, אשר אני אתן לו, לא יצמא לעולם. המים שאתן לו יהיו בו למקור מים נובעים לחיי אה, עולם. אמרה לו האישה, אדוני, תן לי את המים ההם, כדי שלא אצמא ולא אבוא הנה שוב, אה, הנה אה, לשאוב. אמר לה, לכי וקראי לבעלך ובואי לכאן. השיבה האישה, אין לי בעל. אמר לה ישוע, צדקת באומרך אין לי בעל, כי חמישה בעלים היו לך, וזה שיש לך כעת איננו בעלך. בזה, אה, בזה אמת דבריי, דיברת. אה, אמרה לו האישה, אדוני, אני רואה שאתה נביא. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10-19 стихи. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и подчерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне с тобою, не муж тебе». Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты אוקיי? пророк. אז אה, פה אנחנו, אה, אני רוצה שטיפה נדבר על האישה הזאת. Я хочу немножко поговорить об этой женщине. אז אנחנו יכולים להבין מהמקום הזה שהיא הייתה נשואה לחמישה בעלים, Мы можем понять, что у нее было пять мужей. והיא כרגע גרה בכלל עם בן אדם שהיא לא נשואה לו. И сейчас она живет вместе с человеком, который не является ее мужем. וזאת כנראה הסיבה למה היא באה דווקא בסביבות הצהריים לשאוב מים. И это, наверное, это и есть причина, почему она пришла в такой час, в, пол, в полдень, э, брать воду. כי כנראה באותה תקופה הנשים היו אוגרות מים או ב- בשעת הבוקר או בשעת הערב כשלא חם. Э, скорее всего, женщины того века шли за водой утром или вечером, когда не было жарко. אז כנראה היא פשוט אה, התביישה אה, במעמד שלה, בזה שהיא עברה אה, חמישה בעלים. אז היא ניסתה לברוח מ- משיחות עם אנשים אחרים. Наверное, скорее всего, э, она стеснялась своего положения и пыталась избежать людей. ואז רואים כשישוע מציע לה לשתות מי- מהמים החיים, אה, ושהיא לא תהיה צמאה לעולם, היא ישר קופצת ואומרת, אני רוצה, תביא לי. שאני לא, לא אצטרך לשתות עוד פעם. И мы видим, что когда Иешуа предлагает э, взять ж- воду живую, она сразу напрыгивает на это предложение и говорит, да, дай мне, чтобы ו- я сюда больше не приходила. ועכשיו השאלה, כאילו, מה הסיבה? מאיפה זה נובע? И сейчас спрашивается вопрос, почему? אז אה, אפשר להבין שהאישה הזאת צמאה נפשית. Можно понять, что эта женщина, она жаждет э, духовно. תמיד מחפשת משהו חדש. Всегда ищет что-то нового. משהו שימלא אותה, ימלא אותה פיזית ו- ורוחנית. Она ищет что-то, чтобы наполнило ее не только физически, но и духовно. אז רואים שכל פעם ניסתה למלא את, ה- למלא את עצמה באהבה חדשה, בחברות חדשה. Каждый раз она пыталась заполнить пустоту новой люб- любовью или дружбой, אך כל זה זמני. но это все было временно. ישוע משווה אה, את הבאר הפיזית הזאת למקרה שלה, Еще сравнивает вот этот колодец к ее, к ее состоянию. והוא אומר לה, כל השותה מן המים האלה, יצמא שוב. Всяк, он говорит ей, всякий, кто будет пить из этой воды, будет опять жаждать. אז רואים שישוע הגיע בדיוק בזמן הנכון עבורה. Мы видим, что Ишуа пришел в абсолютно правильный момент для нее. והנושא שהוא מתחיל לדבר איתה זה בדיוק לנושא שקשור אליה. И тема, которую он с ней начинает обсуждать, это является вот, э, точно та тема, которая сейчас ее э, тревожит. על הרעב שלה, על הצמאון שלה למשהו. Ее голод, ее жажда чего-то. אה, ואז הוא מציע לה אה, להאמין בו, כי אז היא תתמלא בו. И тогда он ей предлагает поверить в него, потому что тогда она будет наполнена им. והיא רצה אז אה, חזרה לכל השומרונים ואומרת, אה, הבן אדם הזה יודע כל מה שאני אה, עשיתי, כנראה הוא נביא, וכולם באו והאמינו בו, כל מי שהיה נוכח האמין בו. И она, она бежит э, э, обратно в город, всем рассказывает, что, что еще ей сказал, что он пророк, и они все уверовали. אז אני רוצה לה, להדגים לכם עכשיו אה, בצורה טיפה כזה פיזית, אה, למה התכוון ישוע במובן של מים חיים וצמאון. Я хочу, хочу сейчас вам дать э, э, пример, ш- чего имел в виду Ишуа в понятии жажды. אז בואו נ- נדמיין שהכוס הזאת זה אנחנו, Давайте представим вот этот стакан, это мы. ותמיד יש לנו רעב למשהו, תמיד אנחנו רואים שחסר משהו כדי שאנחנו נהיה מלאים. И у нас постоянный голод. Мы видим, что нам не хватает до конца. Вот. והשאלה שלנו, מאיפה אנחנו יכולים להכניס לפה ולמלא את עצמנו. И, למלא. мы, и мы озадачены вопросом, э, как мы можем себя наполнить. אה, ואני עכשיו טיפה אקצין, אבל אה, אתם, אני מקווה שתבינו מה אני מנסה להסביר. Я немножко буду преувеличивать, но я знаю, что вы поймете. אז נגיד שאנחנו עכשיו בתור אה, אנשים רגילים בעולם הזה, אה, תמיד אה, נמשכים לדברים שהעולם הזה מציע לנו. Вот мы представим, что мы обычные люди, живем в этом мире, и мы тянемся к вещи- вещам, которые, вещам, которые в мире находятся. אם זה חסר לי עכשיו איזה פגישות או משהו, כאילו להיפגש עם חברים, עם חבר'ה, אני הולך לאיזה מסיבות או משהו. Может быть, это друзья. Я сейчас пойду э, на вечеринку с друзьями. וזה מה שאלוהים לא מביא לנו, אלא מה שהעולם מציע לנו. Это то, не то, что э, Бог нам дает, но это то, что э, нам мир предлагает. ובעצם ה- הלכלוך הזה זה מה שהעולם מציע לנו. И это вот то, та грязь, которую э, мир нам предлагает. אז בעצם אנחנו הולכים לאיזה מסיבות, אנחנו מנסים למלא את עצמנו, Вот мы למלא, пытаемся э, наполнить себя, ואז אנחנו עושים עוד איזה מעשים, לא יודע, שותים, אה, סמים, מה שזה לא יהיה, ואנחנו כל פעם И- מוסיפים, מוסיפים, все מוסיפים. время добавляем какие-то вещи. Может, это кто-то пьет, может, кто-то колется. והבעיה שכל זה זה, זה אה, רגעי, זה זמני. И проблема в этом, что это все очень э, временно. אנחנו ממלאים את עצמנו, אבל בסופו של דבר אנחנו מרגישים עדיין צמאים. Да, мы наполняем себя, но мы все еще не наполнены. Мы, Раз- мы все еще жаждем. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אה, ניסיתי מה שהעולם הציע, בוא ננסה לעשות דברים טובים הפעם. То- и, и мы говорим себе, ладно, я попробовал то, что попробовал вещи, которые мир предлагает. <clears throat> Сейчас давайте попробуем что-то другое. אז נעשה דברים טובים. Давайте попробуем хорошие вещи добавить. אז זה, המים הנקיים מסמלים דברים טובים. Чистая вода э, говорит нам о хороших вещах. אז נגיד שאנחנו הלכנו, עזרנו שם באיזה מקום כלשהו. Вот мы немножко помогли там. ואנחנו, אה, לא יודע, מטפלים או מביאים כסף או לא יודע. אה, Пожертвовали что-то здесь. וכל פעם אנחנו, שאנחנו עוזרים או עושים דברים טובים. каждую вещь, вот, которую мы хорошо делаем. אנחנו, זה עדיין לא משפיע על, ה, על הבפנים שלנו, את- אנחנו את- עדיין נשארים מלוכלכים. мы все еще остаемся грязными. ולא משנה כמה שנכניס מהדברים הטובים, Не זה важно, תמיד יישאר מלוכלך. не важно, сколько хороших вещей мы э, будем в себя вкладывать, мы всегда остаемся грязными. מה שישוע רוצה, То, что еще говорит, הוא אומר, עכשיו אני מביא לכם חיים חדשים. он говорит, я сейчас даю вам новую жизнь. אני עכשיו עושה אתכם למקור של המים האלה. Я сейчас делаю вас источником этой воды. ברגע שאנחנו מאמינים בו, Когда мы в него верим, אנחנו ישר מתמלאים בו. мы наполняемся им. וזה, וככל שאנחנו אה, יותר קרובים אליו ואנחנו עושים את מה שהוא עושה, לא משנה כמה שאנחנו נשפוך, זה, זה פשוט ימשיך לצאת ולצאת ולצאת ולצאת, והטוב הטוב שמאיתנו, הוא ימשיך לצאת מאיתנו. И чем больше мы им наполняемся, тем больше из нас выплескивается х- хорошего. אה, אז בעצם זה מה שישוע הציע לה באותו Это רגע. то, что э, Иешуа ей- вот этой женщине предложил в тот момент. וזה מה שהוא מציע גם לנו, Это то, что он нам предлагает. שנפסיק לחפש דברים שממלאים אותנו זמנית. Давайте перестанем э, искать вещи, которые временно нас наполняют. Нам нужно верить в Него и уповать только на Нем. И Он тот, кто э, исполнит наши физические, духовные, душевные нужды. אז אה, עכשיו אני רוצה לקפוץ לדברים, Я хочу сейчас перепрыгнуть в Второзаконие. מפרק אה, 10, פסוק 10, אה, פ- פרק 11, פסוק 10 עד 12. Глава 11, стихи 10-12. וכתוב שם כך: כי הארץ אשר אתה בה, שמע לרשתה, לא כארץ מצרים הוא, אשר יצאת משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ברגלך, כגן הירק. והארץ אשר אתה, אה, אתם עוברים שמה, לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. Второзаконие 11 глава 10-12 стихи. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад, но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою, земля, о которой Господь, Бог твой, печется. Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца. года. אני רוצה שנסתכל פה אה, על הבדל בין מצרים לישראל. Я хочу посмотреть сейчас на разницу между Египтом и Израилем. אה, ב- כתוב שבמצרים אנחנו עבדנו את השדות, את הכל בידיים, ברגליים, אנחנו השקענו את זה פיזית. Написано здесь, что в Египте мы должны были э, работать руками, ногами э, на, по- на полях, по- поливать все. וכל זה כדי לספק את ה... עכשיו נדבר על, ה... על הפן הפיזי שלנו. И это чтобы э, исполнить нуж- наши физические нужды. אה, ולעומת זאת בישראל, אנחנו כבר לא צריכים לעשות את זה, כי אלוהים ידאג לנו לגשם מהשמיים. А вот в Израиле нам это не надо делать, потому что Бог нам дает дождь. כל התלות היא תהיה באלוהים. Все, все упование на Бога. ואפשר להסתכל גם בבראשית, И в Бытие можно посмотреть, שגם אברהם ויצחק что- אה, ירדו למצרים. что и Авраам, и Ицхак э, спустились, э, перешли, перешли в Египет בגלל הבצורות. из-за, голода, из-за голодовки. אה, של גל- גלדניה. סוכס. אוקיי. וגם יוסף אה, הביא את משפחתו למצרים מאותה סיבה. И из-за этой же причины Иосиф тоже при- привел свою, э, свою ф- семью туда. אבל אחרי זה אפשר לראות שבני ישראל הבינו את ההבדל После этого мы, мы видим, что э, израильтяне поняли разницу בין אה, להסתמך על עצמנו במצרים, между уповать на себя, לבין להסתמך על אלוהים בארץ ישראל. между уповать на себя в Египте и уповать на Бога в Израиле. אה, וזה מה שהוא רוצה בעצם, שנתקרב אליו. Это то, что он хочет, чтобы мы к нему приблизились. והוא ידאג לנו לכל ה... להכל, לגשם. И он на- э, о нас будет заботиться. הוא ידאג לנו למים חיים עבורנו. Он даст нам и дождь, и, и живую воду. אפשר גם להשוות את זה לעלייה. Это можно тоже сравнить с э, עלייה. репатриацией. אה, אני מכיר כמה משפחות שאגרו מלא מלא מלא אה, הון נגיד ככה במדינה אחרת, Я знаю много семей, которые в, за границей, у них была хорошая жизнь, много вещей, והם מפחדים לעזוב לישראל בגלל אה, אותה הבעיות, כי הם, הם מפחדים לאבד את הכל ושלא יהיה להם על מי להסתמך פה. А, и они не хотят э, сюда переезжать, потому что они, они знают, что они все это потеряют, и, и надо будет уповать на Бога. לא, שהם לא, לא יהיה להם על מי להסתמך. הם А, и מפחדים. еще у них не будет на кого, на кого положиться. וראיתי כאלה שהאמינו והלכו בכל זאת ל- לישראל, עשו את העלייה, Но я видела, что вот были те, которые, да, это сделали. לא סתם ברחו, אלא רצו להיות פה. Они не убежали с их э, прежнего места жительства, но они хотели быть здесь. כדי להתקרב יותר לאלוהים, Потому что, что чтобы приблизиться к Богу. וראיתי כמה שהם בורחו בחיים שלהם. И я видела, насколько они были благословлены, благословены в их жизни. אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נקפוץ ליוחנן אה, פרק 7, 37 עד 38, И сейчас я хочу, чтобы мы перепрыгнули в седьмую главу Иоанна, э, 37-38 стих. כבר קראנו את זה לפני. Мы это уже читали. ביום האחרון, ביום הגדול של החג, כתוב סוכות, עמד ישוע והכריז, אה, מי שצמא יבוא נא אליי וישתה. האמין בי כדבר הכתוב, נערות של מים חיים יזרמו מקרבו. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стихи. В Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». אוקיי? אז אה, מים חיים יזרמו מקרבו. Живая вода будет изливаться из него. אז אה, אני אישית רואה את זה בתור רוח הקודש. Я лично вижу это как Дух Святой. אז אה, ישוע אמר שברגע שנאמין בו ונסתמך בו, Э, Иешуа сказал, что когда мы уверуем в Него и будем уповать на Него, נער, נערות של מים חמים, Реки живой воды будут изливаться из нас. И это можно тоже видеть на примере этой сам, самарийской женщины. И все остальные люди, которые ее окружали, они поняли смысл жизни. Они поняли, что им нужно делать, каких э, их... Э, цели в этой жизни. והם כבר לא צריכים לרוץ אחרי דברים זמניים, И они, им больше не нужно бе- бегать за временными, временными вещами. вещами. הם מסתמכים על ישוע והוא אה, ידאג להם להכל. Они уповают на, на Иешуа, а он э, о них будет заботиться. אז אה, בהתגלות 22, אה, פסוק 1, כתוב В Откровении 22, 22 глава, 1 стих. הוא הראה לי נהר של, נהר מים חיים, מבהיק כבדולח, יוצא מכיסא האלוהים ועשה. Откровение 22.1. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». ואז ביחזקאל, И тоже в Иезекииле, אה, פרק 47, פסוק 1 עד 5. 47 глава, 1 до 5 стиха. ו- וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת אה, מפתן הבית קדימה, כי פני הבית קדים, והמים יורדים מתחת, מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוצאני דרך שער צפונה, אה, ויסבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים אה, מפחים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדימה, אה, וקף בידו, וימד אלף באמה, ויעברני במים מי אפסים. וימד אלף אה, וימד אלף ויעברני במים מים בר, ברכיים, ו, וימד אלף ויעבירני אה, מי מותניים. וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מי סחו נחל אשר לא י- יעבר. Иезекииль, 47 глава, 1-5 стихи. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, отмерил тысячу локтей и повел меня по воде, Воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. אז פה בעצם אנחנו רואים שהם רואים אה, מקור מים, אה, כאילו אה, מים שיוצאים ממקור כלשהו, Здесь э, видно, что есть какой-то источник воды, והוא זורם, זורם, זורם, и он течет. ובהתחלה אפשר להכניס אמה, Сначала может туда за- э, э, опустить руку, אחרי זה ברכיים, потом туда надо зайти до колен. אח- וכל פעם הוא גודל גודל, עובר למותניים, И чем глубже, тем, тем э, выше вода поднимается. ואז מגיע למצב כזה שאפילו אי אפשר לעבור אותו. И достигает того момента, что там даже пройти нельзя. אז בעצם אה, אנחנו רואים שככל שברגע שאנחנו מקבלים את ישוע, Мы видим, что когда мы принимаем Ишуа, ככל שאנחנו אה, אה, מתמלאים בו, чем больше мы им наполняемся, אנחנו כבר הולכים למקור הזה. мы уже становимся этим источником. ואנחנו לא חייבים להיות בקהילה כדי להשפיע על אחרים. И нам не нужно быть э, в общине, чтобы, чтобы влиять на людей. זה כבר יוצא מאיתנו כמו רוח הקודש, יוצא ממנו כמו נחל, נהרות מים חיים. Из нас уже э, исходят источники живой воды. וברגע שאנחנו אה, מסורים לישוע, И когда мы преданы Иешуа, רוח הקודש עובד, דר- עובד דרכנו. Дух Святой, работай через нас. ואנחנו תמיד מחפשים במה למלות את החיים שלנו. Мы всегда ищем, чем заполнить нашу жизнь. וישוע זו התשובה. Иешуа это и есть ответ. אם אנחנו מקבלים ומאמינים בישוע, Если мы принимаем и верим в Иешуа, אנחנו נדע את משמעות החיים. мы будем знать смысл жизни. ואז המים שיצאו מאיתנו, И тогда та, та вода, которая будет исходить из нас, тот источник, זה אה, רוח הקודש. это будет источник э, Духа Святого. Который будет изливаться все больше и больше, как река, которая идет и углубляется. И э, до, до тех пор, что она настолько глубокая, что там даже пройти нельзя. Э, и это мое мнение об живой воде. Thank you.